ما انا ما عصبرش باه باه ربي يستر باه الماء باه الماء اش بيك رودريك جايز Ça va شعلو فادية مازال اللي حكيت تو What did you What did you lose with the revolution؟ قال لك آه، انت كشخص شنو خسرت بعد الثوره؟ شنو؟ شنو اللي خسرته في الثوره بعد الثوره ولا في الثوره؟ ايدي لا قال لك شنو انت كشخص Excuse me uh, I need uh, yeah, I just need a yeah. هاد انترفيو <laughs> يا قال لك آه، انت كشخص شنو اللي خسرته مع الثوره ولا شنو خسرته بعد شنو خسرته؟ خسرت شي حاجه بعد الثوره بالطبيعه خسرت حريتي شو مش بالسهل راه باش تدخل آه، السجن وتبقى فيه حريتي خسرت خسرت صحتي خسرت وجودي بعد عائلتي في الفتره ذيك الكل لكن الحمد لله ربحت حب الناس خسرت حاجة ربحت حاجة الحمد لله على مستوى الصحة خسرت صرت شعري تعب ايدي تعبة دروعش لتوا وصلت فترة ما نجمش نعمل حتى شي وصلت فترة ما نرقدش اضطراب على مستوى نفسي برش. لكن خسرت حريتي اهم حاجه الحريه c'est la liberté حريتي حريتي خسرتها 23 يوم بدون موجب صرت كابتن اني قمت بخدمتي أه، الحريه نهار في الحريه ما يتعوضش حتى شيء انت تبدا ساك أه، مسكر الباب بتلقى روح أه، نفسك c'est normal. اما باش يسكروا عليك بدون موجب ما ارتكبت حتى فعل ما تقبلهاش في مخك شو خاطر انا قمت بخدمتي ذنبي كان جيت في الاوروبا راني جازيت جزاء احسن مش جزاء السجن باش يبان علي يبقى كرسي باش يحافظ هو على كرسيه يرمي الله حتى توينس الكل في البحر Did you, Uh, were you were you recognized uh, as one of the victims of, of the revolution? If not, would you like to be? قال لك يا اخي بعد الثوره اعتبروكش آه، ضحيه من ضحايا الثوره واسكو انت تحب اذا كان ما اعتبروكش ضحيه من ضحايا الثوره شنو؟ اسكو آه، انت بعد الثوره آه، حسبوكش ضحيه من ضحايا تاع الثوره هذه الميديا ولا الحكومه ولا حب حتى شيء حب حريتي وانت تحب حريتي Please, I have to talk to her. صاحبي <laughs> هو فما برشا ضحايا في الثوره آه، انت حسبوكش ايش واحده منهم واحده من الضحايا تاع الثوره كي خسرت انا الضحيه الاولى الضحيه اللي حملها اخطاء نظام حكم قبل لا يخرج هو يعني انا ضحيه من نهار 17 خش آه، اول ضحايا الثوره يعني في الشهداء نهار 24 انا ضحيه من نهار أربعة من نهار 17 انا ضحيه قبل حتى النظام يربطني لانه الناس حملوني ذنب ما ارتكبتوش حتى قبل البازيزي يحرق روحه انا ضحيه لانهم هما قالوا اني انا ضربته قبل لا يحرق روحه انا ضحيه قبل البازيزي في الوقت في في في, في التسلسل الوقتي انا ال 11 11 ولا 11 ربع قالوا انا انا ضربته هو حرق روحه المدرسة شوي يعني أنا ضحية قبله وبعد الضحايا بدات Sorry, Fadi, what, what, did you say? She said that, of course, I am a, a victim of the revolution. I am even a victim, I'm, I'm the first victim of the revolution, mm. even before uh, Mohammed Bouazizi set, set himself on fire. And uh, but she has she been recognized by the